Ох Давай. ты патрон тут. Да что ж такое, никак не залезть. Ну на электростанции похожи на какой-то. О, теперь, кстати, эти. Подствольник есть. Ох, ты! Я понял, что произошло. У кого-то есть подствольник, да? Насчет. <laughs> Кому-то подствольник дали. <laughs> Да, кому-то дали подствольник. Хорошо, что меня там не было. У меня положительный счет был за всю историю игры, эту игру. А я целых три очка отыграл. Было минус 167, теперь минус 164. <laughs> Польза. Да. Что я подошел? Я думал, вижу, вижу цель, не вижу препятствий. <laughs> я тебя не нашел, но нашел еще один видеомагнитофон. <laughs> не, не подходи, зашибу, Вообще нет, вообще нет, похоже это осциллограф все-таки. Осциллограф. Блин. Хорош. Где, вы находитесь вообще? Сап, я вообще в не Мы назад вернулись. А, вы, я понял, это регресс называется. Так. <laughs> Боевод, стой, я, я дам тебе. Стой, противник. давай. Хоть ты этого и не заслуживаешь. Ха-ха-ха. Лови машину, чел. Машину. <laughs> Суперприз. Автомобиль. Да. Oh, no. Как он забавно встал. Mm -hmm. Ясно. Короче, то, что мы стреляли, все бесполезно. Как в сталкере, знаешь, все убиваются ножом. Контролеры, все до гиганты, все это остальных. Стрелять им бесполезно. Подходишь ножом, все. Оба. Это что, в смысле? Я зашел в лифт с москвичом и поехали вместе с ним. Зеленый москвич. Кстати, может нам на, на свич? На нем кататься? Нет, он без колес. Я а, хрен его Удачно, главное. Ну так, хорошо. куда ты едем, да? Это мой москвич, я первый его увидел. Ёлки-палки. Что там творить? Коев, по идее, русской комьюнити маленькая, что все каждого знают. Ну да. Почти что. Да, да, да. Но ну, оно ну, реально небольшой человек. 300-400, типа, ну, наверное, не больше. Стой, стой, стой, стой. стой. Я мастер рикошетов просто. Now what? Это комбайн, это комбайн. Заметь. Я тут не при делах. Кухонные. Я не могу двигаться. Я парализован, ребят. Я тебя вылечу. Ой. Нет. Я сам себя вылечу. Не, того вылечу. Главное, себя не вылечи сейчас. Слушай, а вот, ты когда держишь гранатомет, у тебя конец, ну, в смысле, другая, обратная сторона цилиндра, она глухая почему? Так должно быть? Не знаю, я же кажется, кажется, Все возможно. А, а, ну раз ты дед, тогда конечно. Ой, как бомбануло. -то. Там половинка вот. зомби ползет по. <laughs> Это ерунда. Это э, царапина. Батаскретч из Battle Scratch. Ух ты. Дай вы... Зачем автомат-то трогать? Ну? Человек, иди сюда, у меня подарок. Подарок. Где он? Ты гнома-то взял своего? Куда гнома дел? Чего себе у тебя этих аптечек? И я тебе скажу одно. Гном сразился с этим комбайном как герой. <laughs> Я понял, да. Сав сломал систему, короче. Ага. О. А вы... А что произошло, Дарно? Ну, Он там была бочка. Это была бочка, но что произошло с Дарнеллом, я понял. Это была бочка. Тут у меня еще один житель моего дома под названием Яша. <laughs> А, Яша. Бобр. Бобр Яша? Нет, кот Яша. Кот Яша. Это была взрывоопасная бочка? Да. Я... Ладно, я не буду больше трогать пробку. Сам смотри, обычный день работника просто. А, нога. Все, производственная травма. Пошел в больничку. Домой пошел. Да. Ура, я, Эй, я тебе стул принес, работник. Вот. Офисный стул. Раз нога сломалась, вот, пожалуйста, работай в офисе. Тише. <laughs> Давайте спокойно. Вот у тебя и компьютер разойдемся. тут со столом, пожалуйста, вот. Или компьютер тоже на, на компьютер. Все. И клавиатуру не забудь. Так оно и должно было случиться, да? <laughs> Сам что-то подозревал и не заходил в комнату. Конечно, если долго долбить бочку с бензином, она <laughs> взорвется рано или поздно. Просто представляешь, это в реальной жизни бочка бензиновая, и ты стоишь кулаками ее долбишь. Ну, потому что трение же, да, вот бензовозы специально же цепи, чтобы это самое статическое электричество сбрасывалось. Вот, пожалуйста, тренер. По-моему, ты кулаками такого трения не добьешься. <laughs> А это смотря как бить, мне кажется. Чисто теоретически, ну ты как, знаешь, задачка. С какой скоростью нужно перебирать ногами, чтобы ходить по воде, как Иисус. С такого же сорта. О, есть контакт. Главное, как будто я сам себя убил, ну, конечно. Прошли? Пошли уже. Быстро. Прошли. Ну, быстро, я что-то еще. По-моему. О, я ну, нашел тоже с уровня. Может, стоило не ходить туда? А чем мне нравится выход? Ну, блин, ничего не началось, а уже выход. Удачный выход. Это предыдущие два, локдаун 3, обратите внимание, пожалуйста. Да-да-да, так что это назад выход был.